Командование ДНР сообщило о подготовке наступления ВСУ по всей линии соприкосновения. В ООН требуют от Киева платить пенсии всем жителям Донбасса. Минобороны России опровергло сообщение СМИ о гибели военнослужащих в Сирии. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в воскресенье вечером провел экстренный брифинг, в ходе которого рассказал об обострении обстановки в республике. Украинская страна вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления. Открыв снайперский огонь по военнослужащим армии Донецкой Народной Республики, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрела вооруженных сил Украины линии электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены. Ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания. Не прекращаются и обстрелы населенных пунктов ДНР. Как сообщил Эдуард Басурин, в воскресенье ВСУ вновь применили тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка, выпустив более 50 снарядов по городу из запрещенных Минскими соглашениями вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня со стороны армии республики. Нет больше повода верить словам украинской власти. Все озвучивающие слова из Киева – это обман и фальш. После общения Порошенко с Трампом, Украине, вероятно, в ближайшее время будет прекращена финансовая и военная поддержка для проведения террористической операции на земле Донбасса. В этой связи украинский президент пал в полную депрессию и готов совершить от безысходности самые необдуманные поступки – развязать полномасштабную и кровопролитную войну на востоке Европы в любом направлении. Вместе с тем, разведка ДНР фиксирует концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки. На территории Авдеевского коксохимического завода прибыли из населенного пункта Краматорск два ракетно-тактических комплекса «Точка-У». А в Новобахматовке на железнодорожной станции выгрузил еще шесть точек «У» и убыли для выполнения задач. В район расположения 72-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Ярошем. В район населенного пункта Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины. Под покровом ночи, оголяя крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятие маскировки на усиление механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й мотопехотной бригады. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону проведения террористической операции Порошенко против мирного населения Донбасса. Из населенного пункта Урзув, город Мариуполь, прибыли три, батальона из числа националистов Азова. Эдуард Басурин резюмировал, что данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. Организация Объединенных Наций серьезно обеспокоена практикой прекращения выплат пенсий и социальных пособий некоторым переселенцам, а также жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере. Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий – в некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно перемещенными лицами. Также Уокер отметил, что сейчас международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно этого вопроса. Напоминаем, что выплаты пенсий и социальных льгот жителям народных республик Донбасса были остановлены в ноябре 2014 года. В октябре 2015 года Первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает в ДНР и ЛНР. Однако преступный киевский режим отказался его выполнять. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщение катарского телеканала Аль-Джазира о якобы гибели российских военных в Сирии. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков. Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению – Сообщение катарского телеканала Аль-Джазира о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом. Вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок. Напоминаем, что ранее в эфире Аль-Джазиры сообщили, что недалеко от сирийской Латакии произошел взрыв военного автомобиля, в результате чего якобы погибли пять российских военнослужащих.